maombi ndugu yangu. Mm. Eh, eh, eh, wengine bwana, wengine tena. Kuna Biblia? Hmm? Eh, twende basi. Ngoja kwanza. Yaani, yaani, sasa mambo yetu jamaa na mshika. Anapita na mshikake, anarudi na mshikake. Sasa ah, ndio nimemwitie kwamba aende sasa muda. Kuna Biblia wengine? Wapi? Wako? Wapo kule. Anakuchukua hela. Hela kubeba watu basi baadaye. Sikia maana hapo mtu mali Huyu nini? Anaita jini. Eti nataka mshikake mimi na eti nyinyi mmemwambia. Baba sina full wao. Si ndio hapo? Nyinyi mmemwambia eti kule kijiweni. Sasa anapika muda gani? Si ndio? Yaani muda wote ipo busy wewe anapika muda gani? Sasa ndio maana mkaniambia pale kwamba huyu siku zote hizi uweka hizi wiki nzima kila siku anapita na mishikaki. Mishikaki. Sasa wewe uliposema mishikaki mimi nyama pale ulijua nini sasa? Eh? Mimi tulipozungumzia mishikaki kwamba huyu anapokwenda na mishikaki anarudi na mishikaki eh. kwamba ulijua nini? Wewe eh eh. Si mishikaki amesema mishikaki kwani mishikaki nini? Yaani sisi tulivoka sema mishikaki, si kwamba mishikaki ya nyama choma kusema hey. Eh. ng'ombe au ya mbuzi. Mishikaki yani huyo anaweka dabu abiria boda boda. Anakwenda na wawili watatu, japo kwenye vijiwe wamekataza kubebesha mishikaki. Sio kwamba mishikaki nyama. Wewe mishikaki binadamu? Eh, ndio. Eh, ndio mishikaki. Eh, yani watu unapowaweka kwenye pikipiki kuanzia dereva nyuma wawili au watatu. Unaitwa mishikaki. Huwezi kuita watu mishikaki, bwana watu wengine tuko serious na maisha bana. Unajua bana. Tuko serious na maisha ba. Maisha yashakuchanganya hapa. <laughs> Sasa nimelipa shilingi ngapi mimi? Ujue nimelipa shilingi ngapi hiyo na leo. Sasa wewe ni uelewa, wewe umekuelewa. Kwa sababu sisi tulipoka zungumzie mishikaki kwamba mpaka je kujitangaza na kula ugali na nafuu. Chimboga. Eh, Kula. Hata kama Kuna mambo ya mila na kuna vitu vya ah, sheria. Haya ni mambo ya kawaida jini. Acha ujinga wewe, acha ujinga. Umeshakuwa wewe. Sisi nimekuwa nilipi? Tunazungumza na lugha nyingine ajabu ajabu. Kwa ah, sala mimi hivi na kusema kwamba huyu anabeba uongo uongo. Sasa ninaposema mishikaki kwani abebe mishikaki na ninapozungumza mishikaki. Wale watu ni mshikaki. Wale watu ni sema wengine. Sasa au watu wamekuja lini mjini karibu. Hebu karibu mjini. Wale watu wakisikia unawaita mishikaki wanakuwa wanajisikia. Karibu mjini. Kama unajua ni mishikaki. Karibu karibu mjini. Twende bwana tumwake. Sio eh, mjini, <laughs> eh, sema mjini. Eh. Karibu mjini. Mjini. Karibu mjini. Sema sema mjini. Ukaleta karibu mjini. Mjini mjini. Twende twende mjini ndio jina. Nini? Oye twende bwana. Karibu sana kaka. Hektori watu wanazunguka huu mji wa watu. Mjini hmm. hapo tumezaliwa sisi huu. Eh. Eh, sisi ndio watoto mjini watoto. Watoto mjini au eh. Sisi ndio watoto mjini. Eh, sisi watoto mjini. Unajua misemo. Toto toto. Jicho jicho. Toto la mjini hilo. <laughs> Unamaanisha nini? Mimi toto le kwa, kwa misingi ipi? Yaani unasema toto lingine jicho jicho, mimi jicho, yaani kwa hivi. Aliosema ah, ah, toto lina. Sio unasema toto la mjini. <laughs> Unajua ah, wewe. wewe ngoja. Ah, vitu, unaongea eh. vitu kwa njia ya Eh, Na wewe mshikaki ah, ni na mshikaki. Eh. Ah, eh. niwafuate mimi niwaache. Wapo hapo huyu huyu anachanganya mipango huyu. Nenda kale Mjini huyo. Toto toto. Nalikuta mbele bwana. Unatafuta unatafuta jambo ambalo halipo katika dunia hii. Jambo wasi ndio umesema. Unajua ah, si mimi nimesema maneno ya ajabu, Yeah. sema maneno yenye busara na kujenga nchi. Sasa Sio kwamba uzungumze zungumze tu kila jambo. Wewe unazungumza unaposema toto hilo. Unasisitiza eh, toto hilo, mimi toto hilo, yani kwamba mimi toto kwa lipi? Tumesema kwa safu sida. tumesema tuseme kwa safu sida. Wewe unaelewa. Eh. Eh fresh. Nakuja na ugali wa follow hapo, tegemea mishikaki kwa watu. Na jitume mjini hapo sio kwenda vya bure tu. Au sio? Eh, wewe unaponiita mimi mtoto mjini, eh. wewe sasa baba wa mjini eh, baba unapenda vya watu. Kidume. <laughs> wewe toto eti. Eh? Yaani wewe. Toto toto. Eh? au sio baba? Yaani kwa kweli. Yesu mpendaga zile nyimbo. Kila kila saa wewe baba lizima kabisa. Okere kota nimera oje kwa jo. Si ndio nyinyi? Eh, baba zile eti basi eh, bongo una hela. Eh, kuna watu ambao wamefikiria kuna vitu ambavyo wewe akawa anatunga hiyo kwamba uje kwa juu. Wewe si unaimba. Mbona wewe ukuja uimba uje kwa juu? Eh. Mimi hiyo nimefanya nimesika misika, misika nduleni. Wewe wewe unajipya. Wewe ndio unajipya. Kutembea na fulu tu wa kike wale wa kiume. <laughs> Bora hata mimi. Baba nisema na kibakoli, nataka mishikaki. Wewe utapewa mishikaki. Mishikaki ni mfumo kwenye misumari kubananishwa nyama tatu nne. Eh. Eh, sasa utakubali vitu vingine uelewe, sikuomba omba. Au sio baba? Jitume baba. Toto hilo. Eh, niambie eh, baba huyo. Baba kuomba omba huyo. Eh, wewe ndio baba kidume wewe toto toto. Eh, wewe baba kuomba eh. omba. <laughs> baba wa familia na bakuli. Nakula furu wewe je? Kwa sababu mishikaki. Kumbe furu ulikuwa nao. Eh, sasa. Hilo. <laughs> Fresh tu. Eti kija kwa juu wewe baba. Bora karibu. Karibu tuendelee. Karibu nini? Wewe mwenyewe umekosa ulichotarajia. Yaani umekuja na mfumo wa bakuli. Haya kesho ukija na sifuria utakuwa mapishi kwa hiyo. Atakwambia mishikaki ipo kaa ndani. Kuhusu. Nenda sasa. Naona umepiga kibabe. Haya. Hela. Hela eh, wapi? Hela eh, ungekula fulu. Na kuhusu sasa? Ah, basi sasa. Jamaa jamaa kamekaa kiongongwa. Utazikuta mtaani. Yaani kwa nakula fulu utakuta mtaani. Na nikikuta mtaani, yani ni mje, yani atanijua mimi nani. Nikula fulu na kuja kutangaza. Mtaka kunichanganya. Wewe umesema mshikani. Unasema kuna Ah. Inaonekana inaonekana fara kwamba kuja kwa mshikani. Ukinikonta nimelala njoo kwa juu. Ndiyo